السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامتا غري هراشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكلوا قدة دي إسلام أخني أكلوا قدة دين إسلام أخني خطأ خوتا جراك نتجزان يا ربي افقه أمتنا جمني أنقبرتش خيتي هاجمون لكفني سينين غرغار فدا أكاني سلبني خبا غنى ديفتي أكان الرانفني يا دخولي بيتا مرادا نفقهي خندقا دبتو الرب نفتهي أتنان كتيني خرار نخائي رحمة خيب الأخي سارا نبيني أكلوا قدة دير إسلام أخلي قد تجرك الله لا تجزاني يا ربي يا الله يا خلو خل ديني قم خيولي قني قبر تركم داني دير مدو يا رحمن جامني خي بريدين خيتي بريدين خيتي خبجا فلفنا دورا إسلاماتي دورتي إسلاماتي إجامني خي بريدين خيتي خبجا فلفنا دورا إسلاماتي دورتي إسلاماتي الله الله على ربي خيا الله الله على ربي خيا إلكو بران قبو سبا إلكو خيا إلكو بران قبو يا بيتا خيا تنافين قبو خير سركوتيا الله الله على ربي خيا الله الله على ربي خيا إلكو بران قبو سبا إلكو خيا إركو بران كبو يا بريدا خيا خنا فين قم خير سركوت يا